que eu tenho desenhado sobre esse assunto, eu percebo que é o grande tabu é a violência policial. Foram três vezes que eu fui é, detido, levado para a delegacia por conta de grafites relacionados à violência policial e à corrupção policial. Já recebi ameaças de morte, de PMs inclusive. A Brazilian satirical cartoonist says he fears he may be assassinated. I've been receiving uh, death threats along my career. Isso não me intimida, como também a desenhar sobre a causa palestina também recebo várias reprimendas, mas isso também não me intimida. If I'm not able to raise this kind of debates, I, I can be only a, a plastic artist. O meu trabalho tem sido é, eh, denunciar terrorismo de Estado e apoiar, né, apoiar essa população é, vulnerável, principalmente das favelas, que fica à mercê é, dessa, desse terrorismo de Estado. Aqui no Rio de Janeiro, essa situação é mais aguda, é mais grave. Você tem uma militarização da segurança pública em que se coloca o exército é, nas favelas, helicópteros militares blindados se trata a favela como uma, uma zona de conflito, uma zona armada, né, uma zona de, de guerra, é, e eu não vejo a menor possibilidade daqueles moradores ali se defenderem. Então, enquanto a gente apostar nessa lógica de guerra contra as drogas, que vem lá dos Estados Unidos, vai se continuar morrendo as pessoas, matando as pessoas, as pessoas vão continuar morrendo, vai continuar militarizando a segurança, vai continuar a corrupção, porque enquanto a droga é proibida, isso alimenta a corrupção. A, a, a, corrupção do policial, do comandante, do delegado, do político. Né? Então se cria toda uma rede, inclusive de tráfico de armas, que vive em função dessa corrupção, do fato da droga ser proibida. Então, legalize-se as drogas, Todas elas. A pessoa vai lá na farmácia, compra a droga. Melhor seria se essa droga fosse produzida pelo próprio Estado, que garantiria a sua qualidade, e faria um programa de redução de danos e atendimento àquelas pessoas que, sendo usuárias de drogas, tivessem problema de saúde. Mas aí eu te faço a pergunta de um milhão de dólares. Ganha-se mais com a droga Legal ou ilegal? É essa a questão. Então, se você tem a possibilidade de faturar mais com a corrupção, para que, que vai se legalizar drogas?